Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana mengedit foto Atau gambar di handphone Oke langsung aja Teman-teman kali ini saya akan mau sharing Dan bagaimana cara membuat konten Instagram Atau mengedit foto atau gambar untuk konten Instagram Oke langsung aja kita buka Google Play Mungkin teman-teman sudah nggak sebagian sudah nggak asing ya dengan aplikasi Canva. Jadi langsung aja kita install. Aplikasi Canva ini merupakan salah satu aplikasi edit foto atau video uh, foto atau animasi untuk gambar dia kapasitasnya agak ringan ya cuma 2,9 MB lalu selain itu dia gratis juga Oke, nanti kita langsung praktik ya. Jadi teman-teman bisa menyediakan beberapa foto produknya. Dan aplikasi Canva ini bisa di-download di PC. Ya, jadi aplikasi Canva ini kita bisa mengedit atau mendesain kartu ucapan, poster, brosur, katalog hingga presentasi. Sehingga lebih menarik. Jadi lebih komplit ya. Jadi caranya mudah, kita tinggal pilih templatenya, edit fotonya, edit tulisannya, pilih jenis fontnya dan warnanya. Jadi deh. Oke, ini udah terbuka, kita klik buka. Kita tunggu loadingnya. Ya, kita login dulu ya. Nah, ini ada lanjutkan dengan Facebook, Google, dan lanjutkan dengan email. Kita pilih yang di tengah, lanjutkan dengan Google sudah kita pilih Google mana <clears throat> jadi teman-teman untuk kon mikirin konten Instagram nggak pusing lagi tinggal nyiapin foto produknya semua ada template nah ada di sini ya ini sudah muncul ini tampilan awalnya semua kategori kirim Instagram logo undangan termasuk untuk buat logo ya sudah ada di sini buat sertifikat buat selebaran kartu nama oke langsung aja karena kita kali ini untuk membahas konten Instagram ya kita ambil satu contoh ya kita ambil yang makanan ya makanan nah di sini ada pilihannya ini ada tulisan gratis jadi untuk yang gratis kita bisa pakai yang ini oke okay, ya, kita pilih salah satu ya setelah saya pilih yang ini ya oke okay, ini template yang saya pilih langsung saya ketik edit ya ini template yang sudah siap diedit oke okay, ini sangat mudah sekali tinggal kita klik gambarnya ya ini ada izinkan dulu nah ini ada kotak peta langsung dia otomatis terbuka ini ya Eh, langsung terhubung ke galeri oke langsung kita pilih kita masukkan menu makanannya uh, foto makanannya ya ini ada salah satu contoh ya ini ada eh, gambar bakso ini gambarnya sudah ini sudah berubah ya ini sebelumnya setelah itu setelah saya ganti ini dia oke lalu kita pilih untuk hurufnya ini kita hapus lalu kita pilih bakso bakso bangbol oke untuk ganti font ya ya kita klik bagian gambarnya ini ada sudut kanan peta ini untuk mengganti warnanya bila warna yang kita inginkan misalnya saya pingin warna hijau muda setelah itu kita checklist di sebelah warna ini ada ukuran fontnya kalau kita geser ke sebelah kanan dia akan membesar nah, sesuai dengan angka yang diikutinya begitu juga kalau kita geser sebelah kiri maka dia akan mengecil jenis font jenis hurufnya atau kita bisa langsung ketik angka berapa yang kita inginkan untuk ukuran fontnya oke okay channel 80 kita checklist lalu sebelah kirinya lagi ini adalah untuk memilih jenis font yang akan kita gunakan di sini banyak pilihan ya jadi kita tinggal memilih mana font yang sesuai dan yang kita butuhkan oke okay. ya ini sudah berubah ya langsung kita klik oke okay. ini untuk rata kiri rata kanan di bawahnya lalu ini untuk huruf besar huruf kecil ya ini untuk jaraknya berapa spasi huruf tinggi garisnya ya di sini semua sudah lengkap jadi untuk proses pengeditnya sangat mudah sekali oke itu untuk huruf yang pertama untuk huruf yang kedua ini kami ada untuk anda ini bisa kita edit dengan cara yang sama ya untuk warna hurufnya sama seperti tadi kita klik petak sudut kanan ya oke okay. nah setelah ya, oke okay. lalu ukuran hurufnya ya oke okay. lalu jenis font yang kita sukai jadi sangat mudah ya teman-teman menggunakan aplikasi ini ya langsung oke okay. terus kalau memilih spasinya ya oke okay. ini huruf besar huruf kecil ya ini huruf untuk miring ini rata kiri rata kanan oke okay. selesai ya untuk huruf jenis untuk huruf yang ketiga nih kalau misal kita, kita tidak pengen nih boleh kita hapus oke okay. setelah itu misalnya kita menambahkan huruf di luar itu kita bisa klik ini ketuk sesuatu untuk mulai edit ya kita ya nih pilih yang paling bawah nih ada tanda plus kita ketik lalu ini ada pilihan ya ada teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, template, logo, halaman. Langsung kita ketik teks. Nah, terus ini ada formatnya lagi. Misalnya maksud ini mau kita buat diskon, di sini sudah ada formatnya, templatenya, kita tinggal milih atau mau kita mau buat manual, kita tinggal tambahkan teks Anda. Ya, ini sudah muncul ya. Nah, misalnya di sini kita buat Oke, ini kita ganti. Kita hubungi call to action-nya, nomor kontak kita. Ya, kita masukkan nomor handphone kita. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan ingin teman-teman. Oke, sudah selesai. Sama seperti lagi, kita edit lagi. Oke. Lalu jenis uh, ukurannya kita kecilkan lagi. Ya, oke. Okay. Sangat mudah ya teman ya. Inilah ini sudah jadi konten Instagram. Bisa kita gunakan untuk feed di Instagram kita maupun di Insta Story. Sangat mudah ya teman-teman. Langsung kita save. Save-nya sudut kanan. Ini tinggal proses ya ini bisa kita langsung bagi ke feed story whatsapp kita tinggal bisa promosi ya ini lengkap sudah semua oke teman-teman sampai sini dulu yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.